you Vai ver a הקטנים עצמם מתחילים להיות רק יותר טובים. זה בעיה. אוקיי. נו, ספרי להם. האמת, כל הזמן מציעים לנו קמפיינים. אבל היא תפרסם רק מה שהיא באמת מאמינה. יאללה, ממשיכים. היום עשיתי אותם בעיה, אבל לא יהיה. didn't my level. Yeah. מה שאני אוהב במשחקים האלה שכאילו הם לא קצרים. אתם מבינים? 谢了。